Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça pensa fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará? Quem em nada prejudica o seu irmão cobre de insultos seu vizinho que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor, Senhor que morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Não empresta seu deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso Monte Santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa.